нағыз халықтың жауы назарбаев враг народа назарбаев қаншерсің сен халық жауы екенсің ғой назарбаев сен халық жауысың біз өте ұзақ шыдадық біз назарбаевты бізге тұрақтылық пен өркендеу беретін мықты адам деп ойладық біздің зейнетақы жинақыларымызды қалай ұрлағанын көрдік тұрғын үй коммуналдық қызметтер бағаларын көтерді зейнет жасын жоғарылатты бірақ біз шыдадық біз жарқын болашаққа сендік назарбаев біз үшін дана саясаттың символы болды бірақ жасы ұлғайған сайын барлығы бірдей ақылды және шыншыл бола бермейді екен назарбаев өз отбасын байытуды өз халқынан жоғары қойды біз елбасыны Қазақстан азаматтарының ұрланған ақшасын құсқанша дейін жеп тояды деп күткен едік. Бірақ олай болмай шықты. Ұлт көсемінің араны одан сайын ашыла бастады. Күндердің бір күнінде біз авторитаризм мен жалпы бақылау жағдайды дағдарыс деңгейіне жеткізгенін көрдік. Өзі төмен, жалақы одан сайын төмендеді. Азғантай зейнетақылар күрт төмендеп кетті. Жәрдемақылар тіпті нөлге жетті қазақстандықтар нағыз қайыршы болып қалды біздің және біздің балаларымыздың ең соңғы үмітін тартып алды лайықты болашағымызды тартып алды адамдар енді түсіне бастады осынша уақыт шыдап келе жатқандығын біздің барлық қиындықтарымызға кім кінәлі екенін бәрі де білді бірақ айтуға қорқады иә біз өз өмірімізбен жақындарымыздың өмірі үшін қорқатынбыз біз теңгенің құлдырауы мен халықтың қайғысынан кім пайда көргенін де білеміз назарбаев тағы да біздің есебімізден байлыққа ие болды валютаның құлдырауы тек соған ғана тиімді болды негізгі кәсіпорындар мен экспорттаушылар баяғыда диктаторға тиесілі екені жасырын емес олар басқа адамдардың атына жай ғана рәсімделген қазақмысты және басқа да алып компанияларды девальвациялау туралы шешім қабылданғаннан кейін олар үштен есе өсті ұлт көсемі мұны жасырған жоқ өйткені ол қазақстан халқын аямайды да біздің бауырларымыз енді үнсіз қалуға болмайтынын түсінді олар алаңға шықты за мирное шествие за митинг неше жылдан бері біздің бостандығымызды тартып алды біз үндемедік осы уақытқа дейін шыдап келдік енді біз кегімізді аламыз сен қазақ халқына не істемекшісің маған не істейсің менің өз туған жерімде маған не істемекшісің олар енді қорықпайтын болды бар шындықты бетке айтатын болды енді президенттікке кімді сайлайтынын адамдар тек өздері шешу керектігін түсінді адамдар өздерінің күштерін сезіне бастады тасты да қопаралатын күштері барын сезінді үкімет неге дұрыс жұмыс істемейді бұл солардың шешетін мәселесі ғой бұл біздің мәселеміз емес егер мәселені шеше алмаса орындарынан кетсін мен шындықты айтудан қорықпаймын мен бүгінгі күні нұрсұлтан әбішұлы басқарған биліктің кетуін қалаймын қазақтар ешқашанда ешкімге құл болмаған болмайды да қазақтың жүрегі ешқашанда қорықпаған кешегі мына совет өкіметі сотының бірінші болып желтоқсанда іргесін бұзған қазақтар қазақтар бізді ешқашан да өздеріңді қор санамаңдар біз мына тығырықтандар шығамыз мына бізге ешқашан да өтірік алдайтын билік керек емес уәдесін отыз жыл бойы орындалған жоқ біз құрдымға кетіп жатырмыз құрдымға құрдымға балаларымыздың бәрі міне қай жерде қара жұмыс қазақ істейді қай жерде пол жуады қазақ істейді туалет тазалап жатқан қазақ арба сүйреген қазақ ең өз елінде құлдыққа құлға айналып бара жатқан қазақ қазақ қазақ қазақтар ешқашан ешқашан күресуден тайынбаңдар қазір де билік басы күштірек болып тұр алайда қазақстан белсенділері шешуші бірінші қадамын жасады енді оларды ешкімде де тоқтата алмайды үйде отырып сыбырлайтындар енді алаңға шығып айқайлаудан қорқатын емес назарбаев болса өзінің жағымпаздарымен көшені басына көтерген белсенділерден қорыққаны соншалықты олар бронетранспортерлар жіберді қарусыз адамдарға қарсы көліктер жіберді қазір енді біз шын мәнінде биліктің қайсарлы қазақстан халқы алдында қалай қорқатынын көріп отырмыз билік халықтың тек осындай әрекеттерінен қорқады бірігудің кезі келді билікті лайықсыз қолдарынан тартып алып оны халыққа беру керек тек бірігумен біз өз сүйікті жерімізде жарқын болашақ орната аламыз шал кет шал кет шал кет шал